cero para los toros. El día 25 en su última presentación. Bueno, fuerte el batazo por el jardín izquierdo de Joyce Ricard. Atrás la bola. Se fue para la calle. Enorme. Favoreciendo a Kansas. Abanica el rompiente. Listo, Valdés. Le hizo. Está sacando elevadito a corto al prado derecho. Hay un pichado y lo van a esperar. Que es puesto out, Mayo Acosta. Cogido. ¿Quién swing y no encontró nada. Esta pizarra. Línea de hit por el medio del terreno para Paulino. Abanica, un picheo por el suelo. Le hizo swing y no encontró nada. Ponchete de manera consecutiva y luego de cinco. Ricard está sacando elevado profundo por el jardín izquierdo. La va buscando el jardinero. La bola. Se fue para la calle Joy Ricard. Segundo. Celebramos como nada. Edward Paredes. El derecho Guaya. El lanzamiento le hizo swing y no encontró nada. Margot. El surgery. Strike cantado y esponchado Canelo para el tercer. Línea fuerte entre el left center field, la busca rápidamente Ricard, la bola está en el canal y se va a empatar el juego. Viene. Así como tú que eres único. Y luego de 8 con 7 entradas sin... Rodado lento que tiene que atacar el intermedista, la tiene Hanson. Malo el tiro a primera. Bueno, el toque por el mismo fue a pisar. Alta y afuera. Lanzamiento bajas. Roletazo entre primera y segunda. La bola sigue de gita al prado derecho. Ya anotó el de tercera. Viene para la goma. ya y anotó también. Motor saca roletazo fuerte entre tercera y short. La bola de gita al prado izquierdo. Una más para los Leones. Responde el torpedo. Línea de gita al prado derecho. Ya anotó Cameron Sizer. Detienen en segunda. Almanzar saca batazo al prado central. La atrapa Margot. Bien por pues, Carlata. Fuerte rodado por el medio del terreno. No le llega al segunda base. La bola siguió al Prado Central. Anota. Strike cantado. Le dio la esquinita de afuera y es ponchado.